kuryente. Wala nang kuryente. Wala nang tayong kuryente. Sa atin lang ba? Diyan sa tabi na wala. Ay, may apoy sila dito sa atin lang wala. Sa bahay lang natin? Oo. Hi, mommy. kasi dito. Ah, sorry. Mami, sorry na. Huwag na. Mama, sila din wala. Yung ilaw nila dun parang generator lang na ilaw. <laughs> Hindi, sininang mo. Labas lang yung may ilaw sa kanila. Ma, pati yung kabilang bahay walang ilaw. <laughs> oh my God. Oh my God, Oh my God. Wala sila ilaw? Masan si Mahala ang ilaw nila sa harapan? Bakit tayo? Ano nangyari? Hindi! Yung kanila ano, ma'am, parang, parang ilaw atang ano yun. Lampara? Ay, wala magtanong. Narinig ka! Yung kabila wala. Iba siguro ang kanya nila. Oh no, it's too dark fountain niya nila. Eh. Oh my God! Brown. La, kabila din wala. Brown. Tapat natin. Wala. Bakit man ay? Baka nga generator kayo nila yan la. Baka may generator sila. You're found. Oh my god, it's so dark. <laughs> oh my god, it's not nice. 你啦，那么。